es muy cómodo, y 15 dólares es muy chévere. Este es cuartico. Ah, televisor, no lo estamos usando. Aquí pueden ver, obviamente, el baño asiático, pero hay del otro también. miren son 5 cuatros. Esos son el otro. son muy cómodo y tienen desayuno incluido. Mira, aquí es el café. Pone la comida ahí. La nevera. Hay de todo. Entonces, pues, muy chévere. Sí, porque intento darles la verdad, quedamos queda muy contento, Sí. Sí. Aparte que la persona se puede confiar. Aquí en África es muy difícil confiar en las personas, entonces, aparte que está limpio, eh, el señor es muy atento, entonces está perfecto. Sí, de hecho nos recogió la estación de bus y no me cobró nada, entonces yo de los datos es maravilloso. en África eh, la verdad eh, estamos como seis personas tenemos la isla solo para nosotros como dice el refrán, la vida en el mar es más sabroso. Así es, miren lo bonito del océano Entonces son eh, básicamente 8 dólares de la barca por persona y la entrada del lugar son 10 dólares por persona. Entonces aquí también se puede almorzar, dar eh, comidas y bueno, de hecho se puede acampar si uno quiere. Entonces es chévere.